Nunca pensé volverte a ver en mi camino Nunca imaginé que hoy estarías conmigo Y tal vez siempre fuiste lo que deseé Pero no era el momento para tocar tu piel Ahora de tenerte cerca, verte a mi lado apenas amanezca, decirte te quiero las veces que parezca, miles de te amo hasta perder la cuenta, que pase mil días y sienta el mismo amor, una despedida no quiere decir un adiós, con una sonrisa mi día se coloreó. efectos especiales llamados amor diseñe mi futuro, aquella que me guíe en los momentos duros. Alguien especial, alguien sin igual que por mil tormentas me guíe, parezca